ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਲੇਡਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕੰਗਨਾ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ